саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 16 параграф тартылыс құбылысы және ауырлық күші деген тақырыпты қарастыратын боламыз әрине бұл жетінші сынып өткен сабақтың жалғасы яғни өткен сабақта айттық қой біз инерция дегеніміз не күш дегеніміз не қандай әріппен белгіленеді барлығына жауап бердік енді бүгінгі сабақта осы бір екі тақырыпқа тоқталатын боламыз кеттік олай болса бізде бүгінгі сабағымызға қаулатын негізгі тірек сөздеріміз бұл гравитациялық өзара әрекеттесу бүкілем тартыс күші және ауырлық күші деген негізгі осы тірек сөздерге тоқталатын боламыз және осыны сендер бұдан кейін білетін боласыңдар олай болса өзің есеп бер әдісі арқылы өткен сабақты өздеріңе жауап беріп көріңдер мен сендерге сұрақ қойып отырамын мысалы бірінші сұрақ күштің өлшем бірлігі екінші күш қандай әріппен белгіленеді күштің белгіленуі тығыздықтың белгіленуі тығыздықтың формуласы жылдамдық қандай әріппен белгіленеді жолдың өлшем бірлігі жолдың формуласы яғни осы бір өзің есеп бер әдісі арқылы сегіз сұраққа өздерің өздерің жауап беріп көріңдер тек қана әділ иә қаншалықты сен осы уақытқа дейін сабақтарды меңгергеніңді біле аласың кеттік ары қарай терминологиялық сөздік яғни тартылыс құбылысы ауырлық күші дегеніміздің орысша ағылшыншасымен тоқталып кеттік явление тяготения орысшасы name of gravitation тартылыс құбылысының ағылшыншасы ауырлық күші деп жатқанымыз сила тяжести ал ағылшыншасы gravitation иә gravitation яғни біз осы жерде айтып кетсек болады мына gravity деген біздің негізгі ә, өзіміздің курсымыздың аталуы яғни gravity education center ғой сол секілді gravity деген тартылыс деген мағына береді да түсіндіре алдық қой иә ары қарай кеттік ә, тартылыс құбылысы бұл тартылыс құбылысы деп жатқанымыз мына бір суретте көріп тұрғанымыздай күн күннің тұсында иә, міне бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз планета иә ну қазіргі таңда біз сегіз планета деп қарастырамыз өйткені платон уже ә, кішкентай деп қарастырылады яғни қарайтын болсақ әр планетаның өзінің айналатын өз айналатын өсі бар міне қараңдар мына сызығы соныкі да осы сызық бойынша әрқайсысы өзінің өсі бойынша айналады ал осылар неге бір бірімен тиіп қалмайды бір біріне соқтығысып қалмайды деген сұрақ туындауы мүмкін сол сұраққа қалай жауап береміз олардың арасында белгілі бір күш бар яғни олар соғысып қалмау үшін сондай бір күшпен әсер етеді бір біріне яғни ғаламның барлық денелерінің бір біріне өзара тартылу гравитациялық өзара әрекеттесу деп аталады яғни гравитация деп жатқанымыз бұл тартылыс деген сөз мағынасына келеді латын тіліне аударылған кезде иә ал енді бүкіл әлемдік тартылыс саңы жалпы айтқан кезде екі планета бір бірімен қандай да бір күшпен тартып тұрады бір бірін өйткені бір бірімен соқтығысып қалмау үшін бұл жерде мысалы <clears throat> мысалы неге күн мен ай соғысып қалмайды деген сұрақ туындайды бірақ тұтылады иә себебі олар арасында белгілі бір күш бар мысалы магнит бар ғой екі магнит екі жағында бір бірдей болатын болса ол жабыспайды да қанша неғылсаң жабыспайды яғни арасында күші бар да сондай сол сондай күш секілді арасында ә, планеталар арасында осындай күш болады дейді да бұны бүкіл тартыс күші деп қарастырамыз заңы деп қарастырамыз так негізгі формуламыз бұны кім ашқан исак ньютон ашқан мынау бір ә, формуламыз бұл жерде м деп жатқанымыз не м деп жатқанымыз масса масса өлшем бірлігі килограмм яғни бірінші дененің массасы мынау екінші екінші дененің массасы болып не? екінші дененің бірінші дененің массасы ал r квадрат деп отқан сол екі дененің несі арақашықтығы барып келген кезде окей r квадрат бұл арақашықтық ара қашықтық өлшем бірлігі метрмен қарастырылады иә ал одан кейін бар g деп отқан не бұл үлкен g бұл генады емес әрине бұл гравитациялық тұрақтылық бұл тұрақты g деп отқанымыз тұрақты 6 бүтін жүзден алпыс жеті көбейту онның минус он дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадрат болады бұл тұрақты өзгермейді түсіндіре алдық қой иә бұл екі планета арасындағы осындай гравитациялық не бар ә, күш бар мысалы кинода бар ғой гравитация деген сол бір киноны көрсеңдер осы тақырыпты жақсы түсінесіңдер окей кино көретіндерің болса э, ал f деп отқанымыз бұл күш әрине иә өткен сабақта айттық бұл тартылыс күші яғни өлшем бірлігі тартылыс күші деп қоямыз тартылыс күші өлшем бірлігі ньютон болады иә кеттік ары қарай енді сендер мына бір оқиғаны жалпы бұл бір процесті білетін шығарсыңдар географияда айтылған бұл процесс иә мына ай мен жердің бір біріне қарай тартылу құбылысы өйткені толқындардың пайда болуы осы аймен мен ә, тартылыс нәтижесінде болады дейді да осы қызықты мәліметті оқып басқалармен бөліссеңдер болады бұл сендер үшін бір қызықты болады деп ой сеніммен айта аламын міндетті түрде оқып басқалармен бөлісіңдер ал енді мына бір есеп жалпы ағылшынша есеп бердік қатты қиын есеп емес яғни мынау ай мынау жер арасындағы арақашықтығымыз r неге тең міне арасында f табуымыз керек f белгісіз бізде міне беріліп қойған of the man is 7 я? 7 multiplied 10 22 килограммс яғни э, мынау бізде ненікі әрине айдың массасы ә, э, earth деп жатқанымыз жердің массасы міне берілген екеуінің арақашықтығын r дедік Гравитация берілген бізде табу керек арасындағы күшті табуымыз керек окей ары қарай мына екі адамның арасында күш э, тауып көрейік мысалы бірінші адамның массасы берілген екінші адамның массасы екеуінің арақашықтығы үш иә табу керек ә, нені арасындағы f тартылыс күшін табамыз жарай ма міндетті түрде бұл есептерді шығарып бізге жіберіңдер кеттік ары қарай енді ауырлық күші ауырлық күші дегеніміз не жалпы ауырлық күші деп отқанымыз бұл былай айтқан кезде жерге қарай бағыттайтын күш иә мысалы денелердің жерге тартылу күші бұл ауырлық күші деп атайды ауырлық күшін қандай әріппен белгілейді екенбіз міне ф а индексінде а тұрады әріпімен белгіленеді және ол әрқашан төмен жердің центріне қарай бағыттайды күш мысалы ә, мына жер болса әрқашан центрге бағытталамыз ғой барлығымыз неге <clears throat> мысалы ручканы тастап жіберсең жерге қарай түседі неге жерге қарай түседі өйткені ауырлық күші болған үшін тартып түседі деген сөз бұл жерде ауырлық күшін қандай әріппен білейді екенбіз міне f ау, а деп отқанымыз индексін бұл ауырлық күші деп қоямыз иә ауырлық күші өлшем бірлігі не болады өлшем бірлігі әрине ньютон қандай күш болса да өлшем бірлігі ньютон м деп отқанымыз не м деп отқанымыз масса сол дененің массасы мысалы сенің де ауырлық күшің бар да мысалы сенің массаң э, елу килограмм болса жерге түсіретін ауырлық күшің неше болады сонда қазір тоқталамыз оған иә мысалы мына жерде масса өлшемі килограмм ал g дегеніміз не g деп жатқанымыз сол жерге қарай бағыттайтын еркін түсу үдеуі g еркін түсу үдеуі деп қоямыз бұл тұрақты жердікі яғни тоғыз бүтін оннан сегіз жуықтап 10 ньютон бөлінген килограмм деп аламыз яғни мысалы сенің массаң жаңа айттық қой елу килограмм болса ол кезде сен жерге қандай ауырлық күш түсіресің міне массаңды көбейтесің онға бұл тұрақты жерде бұл тұрақты жиымыз жердің еркін 10 онға тең сол кезде 500 ньютон ауырлық түсіресің да ауырлық күшін жерге түсіндіре алдық па мысалы мына жерде бір есеп ә, э, шығарып көреміз ыдыстың ішіндегі көлемі берілген иә сұйық құйылған сұйықтың ауырлық күші берілген оның тығыздығын тап дейді есепті шығарып көреміз ал енді мына жерде сіздерге түсініктірек болу үшін еркін түсу деп жатқанымыз не жалпы жердегі еркін түсу деуінің кейбір мәндері мысалы біз жаңа айттық жалпы еркін түсудеу деп жатқанымыз g әрпімен белгіленеді кішкентай g бұл тұрақты бізде 10 ньютон бөлінген килограмм деп аламыз жуықтаған кезде негізі бұл 9 бүтін оннан 8 ньютон бөлінген килограмм болады ньютон бөлінген килограмм түсіндік қой ал енді мына жерде қаямыз э, солтүстік полюсте 9 бүтін иә э, мыңнан сегіз жүз отыз екі ньютон бөлінген килограмм яғни қай жерде солтүстік полюс солтүстік полюс деп жатқанымыз міне да одан кейін барып экваторда міне экваторда неше екен тоғыз да жеті ал 45 градус ендік дегеніміз мына жақтан 45 градуспен қарастырған кезде иә мына бір неміз осы өңір деген сөз ғой тоғыз да сегізге тең теңіз деңгейінде тоғыз да сегізге тең хан тәңірі шыңында тоғыз бүтін оннан жеті яғни бүйтіп қарайтын болсақ барлығын жуықтайтын болсақ неге 10 деп алуға болады деген сөз иә бұл еркін түсудеу жердегі еркін түсу деуі түсіндіре алдық қой ал енді мына жерде қарайтын болсақ мысалы мына бір баланың массасы 12 килограмм деп алайық жерге жиымыз нешеге тең 10 ньютон бөлінген килограммға тең дедік қой яғни оның несі ауырлық күші нешеге тең болады 120 ньютонға тең болады мынау жер немесе мына баланыкі 20 килограмм болса 20-ны неге көбейтеміз яғни иә, айттық қой f ауырлық күшіміз тең масса көбейту g сол кезде мысалы мына бір адамды алатын болсақ массасы 80 кг, иә және оның еркін G-міз нешеге тең жаңа айттық 10 ньютон бөлінген килограмм килограмм мен килограмм қысқарады көбейтсек 80-ді 10-ға 800 болады 800 ньютон міне 800 ньютон шықты деген сөз дәл сол секілді әрбір неленің осындай ауырлық күші болады әрине бұл жерге қарай бағыттайтын ары қарай басқа планеталардағы ауырлық күші мысалы <clears throat> меркурийда еркін сүудеу нешеге тең екен 3 бүтін оннан жеті ньютон бөлінген килограммға тең шолпанда 8 бүтін оннан 9 ньютон бөлінген килограмм марста тоже солай екен мына екеуі бірдей екен иә юпитерде берілген сатурн иә, уран нептунда яғни әр планетада осында өзінің еркін сүудеулері бар енді қараймыз бізде мысалы айды алайық иә ай g ай деп қоямыз айда мысалы ол бір бүтін оннан алты ньютон бөлінген килограмм өйткені айға барған кезде ана киноларда көреміз секіріп барып жай түседі өйткені неге жай түсіп келе жатыр жерге қарай жаңағы айға қарай өйткені айда еркін түсу аз болғандықтан так мына жерде қарайтын болсақ жерге ең жақын иә ә, жетікіне дейін жақын болады деген мынау уранды айтсақ болады екен тоғыз біздікі оң енді сәл разница иә бір ең үлкені юпитерде екен міне жиырма бес бүтін оннан сегіз иә бұл әрбір планетаның өзінің несі ауырлық күші немесе еркін сөдеу деп айтсақ болады ал енді мына жерде сендерге осы тақырыптарға байланысты есептер бердік және жауабын да беріп қойдық әдейі осы жауапты не істейміз шығарамыз шығарған кезде қалай шығарамыз бірінші болып берілген ә, ауырлық күші f ауырлық күші тең деп жазамыз 10 кило ньютон. Бұны неге айналдырамыз? Ньютонға айналдыратын болсақ, 10 мың ньютон деп аламыз. Одан кейін барып, массасы қандай дейді, иә? жерде G-міз неге тең? 10 ньютон бөлінген килограммға тең. Массаны табамыз. Сол кезде бізде қалай болады формуламыз? Формула F ауырлық тең mg одан кейін барып шешімі иә сол кезде осы жерден массаны табатын болсақ қараңдар масса тең f ауырлық күшін бөлеміз g ға так масса тең f ауырлық күшіміз нешеге тең сонда он мың бөлінген ға нөлдер қысқарады сол кезде мың килограмм деп өйстіп жазып шығарамыз түсіндік па бір есептің шығару жолымен көрсеттім мен ары қарай кеттік енді мына бір есепті шығарамыз ә, осылай бізде 5 деп бердік осы есептің барлығын шығарамыз дәлелдейміз мына жауапты шығуын дәлелдейміз түсіндік па одан кейін мына бір бар болғаны пысықтаймын үш есеп осын дәлелдеп бізге шығарып көрсетеміз әрине бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген сенімдеміз келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар